大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。现在老师就在老师上海的酒店里面，啊，跟大家做直播。那这个昨天呢，昨天老师来到了上海，昨天在拍那个我们的那个什么，在上海浦东的时候啊，那老师就是跟大家讲说，我在这边准备吃晚餐，那个晚餐真是够味，怎么样呢？老师看那个路边那个烧烤摊呢，觉得好像很好吃，我就点了一些东西。点东西倒无所谓，啊，你不就烧烤吗？ 对不对？但是有趣的地方是什么呢？烤着烤着，还没到我的时候呢，他那个他那个天上的开始下雨了，然后下雨，然后呢，就是露天烧烤，对不对？这个下雨的时候，我的菜就菜盘就在旁边，他就淋着可爱的小雨，然后呢，就等老板去烤其他人的东西。轮到我的时候，哎，刚刚好摆的漂漂亮亮、整整齐齐的，继续淋着雨去烤。 然后呢，旁边又有车辆呼啸而过，加上呢昨天的雾霾还没升，蛮深的，所以说老师昨天那一顿烧烤啊，就是充满了雨水， <laughs> 然后呢车屁，然后呢还有雾霾，还有来来回回客人去指指点点，喷出来的口水全加进去了，所以昨天那个烧烤真是够味。话说啊，那还那还真的蛮好吃的，好不好？那个那一摊真的是吃起来蛮好吃的。 好，那欢迎大家今天参与我们直播哈。今天的直播背景不大一样，因为老师现在在上海浦东。老三说了，上海就是浦东，浦东就是上海。老师吃着火锅，唱着歌，让飞机飞一下，就从台北飞到了浦东。这里虽然没有黄四郎跟老师礼貌礼貌，但是这周啊，世界上发生了很多的事情上的变化，所以老师给大家翻译翻译，什么叫做惊喜，好吗？ 好，那事实上在这一周啊，世界上发生了很多的变化。首先，一个最不让大家注意，但是几乎整个这个这个华人圈的新闻里面呢，没有什么人去关注，也没有什么世界新闻要去理会的一件小小小小小小小的事情啊，却可能是最大的世界变化的警讯。这里老师首先跟大家翻译的就是这一个部分。 这个问题啊，就是我们由台湾本岛连接到马祖地区的两条海底电缆，在过去两周就全部中断了。也就是说，现在的马祖地区啊，基本上是没有办法在百姓的家里面呢使用网络的，手机也没办法去玩。这个部分呢，就是一个非常重大的问题。不晓得各位在场的朋友，你有没有听过这个消息？ 当然了，按照我们政府所说的这件这个事情啊，是这个断掉的海底电缆啊，是靠马祖的那一面，马祖岛的那一面，不是靠我们台湾岛的这一侧。比对了当时海上航行的那个船只路线啊，所以说我们的国家就怀疑是中国籍的货轮把它弄断的。而要修复这两条海底电缆了，就必须由专业的修理公司开船过去。 那要修修多多少钱呢？那预计啊，我们的官方的说法是，它修复的费用高达两千万台币，两千万台币大概是五百万人民币左右，去修两条电缆。为什么呢？因为那个那个修复船出去啊，是按天计价的。嗯，这在中国不是有人说吗？挖到光纤，老板立刻跑路。为什么？因为它是以秒计价的。也就是说什么呢？也就是说，一艘中国的货卵或货轮，或者是马，或者是中国的渔船啊。 就可以把马祖岛一次就弄回了光复前的通讯水平。哎，各位不要听错哦，老师说的是光复前，不是解放前，好吗？我们中华民国啊，可是还没有被解放军解放的哦。呃，如果这个都这个这个海底电缆了，不是那艘货轮弄断的，这个这个其实也不知道哦，到底是谁弄断的？这个真的是不清楚，只能比对出来，不是渔船就是货船。但是无论是渔船或者是货船或者是轮船。 都可以轻易的弄断我们国家的海底电缆，那我们这个是不是就代表着，无论任何时候，中国都有能力瘫痪我们外岛与离岛的通讯手段，直接断掉了海底电缆与电信的电路，然后它可以先吃马祖，后吃金门，然后呢，再慢慢把澎湖诸岛也给它南刮下去，这样各位懂老师的意思了吗？ 而其实啊，去年在裴洛西访台的事件呢，老师就有说过了。台湾的这个海底下面有多少条电缆呢？啊，台湾的海底下有十二条的海底电缆，来负责我们台湾岛对外的网络连线。而这十二条电缆呢，既然可以诸如像这次的惊吓电缆，轻易的被不知名的，无论是货轮、渔船，或者是更可能就是不知道怎么样了自己被鲨鱼咬断了吗？ <laughs> 哦，可以把它所割断。 那么哪一天真的有战争的时候，我们全台湾岛的网络是不是也有可能轻易的被敌军的潜水艇所把它处理掉呢？那么换句话说，那我们可不可以在这个事情发现之前，我们反向我们应有的国军弟兄反向的去破坏对岸的海底电缆？这个可不可以？这是可不可行的？ 答案是不大可行的，这不只是因为我们不， <laughs> 我们大概只有三台，而且不能潜很深的潜水艇哦，海龙、海狮、海虎哦之外哦，现在帮没们增加了。那最重要的事情是中国，它是大陆啊，它是一个大陆型的国家，它除了有东边、南边这两个地方是有面海之外，再往北往西都还有其他的大陆型的国家。 所以是说，即使它的海底电缆同一时间被我们伟大的中华民国国军把它全部割断了，它还是可以紧急调配其他国家的网络线路来支援。而且大陆的海底电缆分散的空间实在是很大，所以说你正要去破坏它，你必须有足够的军力，而且这个军力航行的时候啊，你不被中国的那个那海底的这个超音波去找到，也不能被中国的解放军的潜舰找到。 也不能在航行的时候被中国的北斗卫星所发现，这个难度是可以说是难如登天之外。你剪掉了中国的海底电缆，断掉它的对外网络是能够成功的吗？也是不行的然后他你是并不能够完全瓦解中国的军事能力，你只能中断了他们对外连线的能力。 但是它 <laughs> 本来就没有什么对外，各位你知道吗？就像老师， <laughs> 我就用国际漫游来跟大家直播，国际漫游你就知道老师付出的这个 <laughs> 财力，好啊，当回去要当裤子了，对不对？啊，就得去做这样的事情。他们不一定是很很仰赖的海底电缆，那你剪断之后，你能够不被发现吗？对不对？那不大能够。所以你剪断之后，如果又被中国发现是谁干的，无论是谁都好，那么你可能就被中国做出外交实质的加倍奉还的策略。 这个啊、中国真的要去做这件事情啊，可能只怕是美国也无法承担的经济损害。光这次中国反制的那些这个美国军武啊，这个对的中国，对以美国啊，他们开始头皮发麻了。当然，台湾的海底电缆全部被剪断，它容易力度是比较高的。台湾军事也不会立刻被瓦解哦，刚才讲是讲你没有网络，代表不代表你就不能打仗吗？也不是哦，还是可以打的，因为我们用的是枪炮嘛，对的，不代表不能打。 而且对内的网络还是可以说对内的对内的沟通呢是没有问题的，但是对外的通信被瓦解，基本上状况就是比较严重的。如果我们的中华民国政府啊，真的在这一次的断网事件中学到什么啊，那其实老师认为啊，与其你在做这些说宣导是对岸去搞的，那你应该是尽快的开放马斯克的星链设卫星设备来进入台湾的市场，让百姓可以开始去熟悉去使用它。 不然，马斯克他的星链计划是不能够在台湾销售的，因为他 NCC 没有审核过。所以说，星链科技的的那个卫星低低轨道卫星的网络设备什么时候可以进入台湾，这个是未知数。但现在既然有断网事件，那你就应该立刻的、快速的让马斯克的星链计划的设备可以卖到台湾来。那我们买它，是不是？那我们就会是租用它，我们要熟悉它的它的操作的模式，对不对？那这个其实对我们的网络的维持是很重要的。你打断海底电缆，但是你打不了马斯克的卫星嘛。 对不对？这个是一个很重要的空间。那这个哪天战事如果发生了，最重要网络最重要的空间是让可以让外界知道哦，我们现在战争中的一个场景是怎么样的。那场景展示的意义有没有很大？其实意义也不是很大，但是呢，至少可以给美国、日本、韩国三个国家当做照妖镜。为什么？因为不是说好要救援吗？不是说好台湾有事就是日本有事吗？ 这些国家的军队啊，会不会出现呢？哦，他们的士兵会不会为我们台湾的百姓而牺牲他们宝贵的生命呢？这个就可以变成一个场景的演示了。而这次的断网事件，它最主要的老师还是认为，这里面不仅仅是说是否会让资讯中断，会给台湾什么样的困扰。老师认为啊，如果真的是有目的性的断网，那么主要的空间应该是观察我们需要多久的时间。 才能让这个马祖岛的网络恢复运作，这个就是在战略上面呢，它有很重要的参考价值的。因为为什么？因为你修复两个靠岸的、已经在登陆上面的这个海底电缆，如果你需要三周以上的时间，那么是不是就可以假设一件事情？就可以假设未来解放军打掉未剩下的十条海底电缆，修复时间是不是可能拉到更长、更长又更长的时间呢？ 那这些就可以从反向修复的行动里面，哦，看到未来在资讯战或是电子战的发生的时候，可以评估出来这些问题。而这里面最重要的事情是，老师知道这个马祖断网的消息是在三天前才从媒体上看到的，也是老师出发到上海的前一天才看到的。但是问题是，这电电缆是这两天才发生的吗？并不是，电缆断掉的时间是在。 阳历的二月二日左右，并不是在这两天，这个你才是非常细思极恐的事情。我们的国家重大的海底电缆被切断，哈，被绞断、切断，还是被章这个被鲨鱼咬断，哎，被大章鱼给它给它弄断都无所谓。重点是我们国家的国民跟百姓，居然是两周之后我们才从新闻上知道。那么有没有可能哪一天我们金马失守，会不会我们两天后才知道？ 人家都亲都已经升国旗了，然后我们两天后来知道。而在这种情形之下，我们就可以知道另外一件事情是什么？世界的运作远不如我们自己以为知道的范围在做剧烈的变化了。老师还记得，啊，在乌俄之战前两周，乌克兰人他去被访问，说被外国媒体去访问啊，也包含了泽伦斯基自己被访问的时候，他们主动去说明。 说没有发现俄罗斯有入侵的动作，哈，这个是马照跑，舞照跳，对不对？没有发现俄罗斯有什么样特别动作，就觉得美国大惊小怪，啊，也大家都认为这个事情不会发生。但是当到那一天来到的时候，乌克兰这个国家就成为了炮火下的世界。而乌俄之战之所以可以撑一年，这个是有很大的原因，是在于乌克兰的国土非常的广袤。 人口的分散以及接壤的邻国之众多，所以他们可以撑这么久，也可以扛得起这么多的炮火。然而，那这这几周的时间，我们一直看到英国地方的媒体不断的传出乌克兰呢，他在这个新年的这段时间呢，不断有胜利跟大捷的消息传出来，而且他也传出了在这两天炸毁了俄罗斯的真空弹部队的情资。但是这些资讯从来也没有办法获得验证。 当然，俄罗斯也不会去承认嘛，对不对？如果真的被打了，承认不是很没面子吗？而能够验证的是什么地方呢？能够被验证就是乌克兰又有某某地方陷入了苦战，或是又又即将被俄罗斯所攻陷。如果了，我们这么看，如果乌克兰真的如英国说法哈，英国说法然那不断的给俄俄罗斯啊迎头痛击，而且还让俄罗斯的士兵饥寒交迫，而且俄罗斯的前线士兵已经受不了那个恶劣的环境，即将叛变了。 或是他们瓦格纳佣兵即将要政变夺权，或者是什么，普京已经快要病死。那么现在乌克兰的军队应该已经势如破竹，大量的反攻，单方面的碾压俄罗斯，光复他们自己的国土才对啊。我们不要说你打回克里米亚，或是你进攻到莫斯科，那你总把那些失陷的那四个州先夺回来吧？是不是有办法吗？现在似乎是没有办法做这么做。事实上也不是如此。 不是吗？而最令人觉得饶富趣味的就是什么？就是这些从某某地方大捷胜利的宣言、宣传性的一些新闻呐，像极了什么东西呢？老师就一直回想，这像极了当年国民革命军啊，号称这哪里哪里，他们打败日本人，获得大捷之后，然后又转进大后方，建立抗日堡垒一样的说辞是一样的，都是什么虚的？既然你大捷了，你干嘛还需要转进呢？ 还需要向为什么还要向大后方前进呢？败逃就是败逃，你还转进，对不对？向后方前进是不是？所以美化过后的新闻啊，不断喊着胜利的消息，通常我们可以保持着更谨慎的态度来去看这些的传媒出来。例如什么？例如过去像我们上周提到的中国的恒大事件，还有它跟很多烂尾楼，一直喊什么喊保交楼稳房价。 这个这保交楼喊了这么久，能交的楼其实还是非常非常的有限，烂尾楼一样屹立在这个广袤的中国大陆上面，也没有人去处理，对不对？那而美国拜登总统所喊的“世界上没有人要跟习近平换位置”，对不对？那或者是大声疾呼美国的强大，通常也是喊给谁听的？也是喊给自己的支持者听的，因为有什么呢？各位如果就回想到拜登做国情咨文的时候啊。 他喊完之后，群情激愤，大家起立鼓掌。大力站起来鼓掌的只有民主党的议员，就包括他后面坐的副总统以及众议院议长。站起来的也只有贺锦丽，而他的众议院议长麦卡锡却还是坐得四平八稳，表情凝重。是不是？在事实上，国靖之吻的时候，还有共和党议员大声嘘这个拜登总统。但是他为要不要这么喊话？ 要不要讲的这么的雄壮威武？他是要的，为什么？因为喊谁给谁听的？喊给他的市场听的，喊给他的 TA 听的，对不对？我们销售要找到对的市场，他喊的，就是喊给他自己支持者所听的。这就是什么？当一个政府在心脏喊话的时候，代表这个政府的危机已经即将来到。各位，你觉得呢？好，我们看各位什么问题啊？今天可能比较快结束哈，因为这个网络好像好像，也许大概说不定，似乎好像不是怎么平稳。我们来看看。 有很稳定吗？好像我不知道哎，可能会慢一点。因为老师今天把那个好好会卡哦，最后有没有卡？好像会卡。哦，我不知道有没有卡哈，应该会有卡，好像蛮卡的哈。 是吗？是不是很卡？跟老师讲一下，是不是很卡？呃，很卡，你要跟老师讲一下，因为这个目前老师递出去的这个已经降低了很多的传输的速率了哈。那如果是很卡的话，你跟老师讲一下。那我们剩下的东西，我们可以尽量把它改成录影，这样的话，这样才不叫不会给大家有一些比较不方向不方便的地方，好吧？会不会很卡？跟老师讲一下，老师自己看会卡，但是你们会不会卡，我不知道。 好，要跟老师讲一下哈，就在的两百多位，给各位老师多一点意见。如果会卡的话，我们改录影，好吧？那，哎，说出很多卡，卡了很多表情包， <laughs> 啊，声音正常哦，啊，音频不卡，音频不卡，好，那这声音的话，那就很抱歉哈，那我们进场，我们尽量的，我们尽量的怎么样呢？我们尽量今天快点把它讲完，好吧？我们怎么提早结束，好不好？这样的话大家看的痛苦，老师也不是老师想要得到的这个效果，好吗？ 那我们尽快哈，让我们继续下去哈。所以说，回过头来我们看一下，就连现在的中美情势啊，也是变得比较复杂了。因为现在美国距离它举债上限已经达到了哦，它要在六月要开始举办提高举债上限的会议，让美国这个国债的债台继续的高筑，建起了摩登大楼，可能比杜拜塔还要高十倍了。但是，如同我们这两个月的讨论跟预测，美国财政部长耶伦以及国务卿布林肯对于访 问中国大陆这件事情啊，却显得焦虑不堪，甚至不惜炸了气球之后，首先说这是中国的间谍气球外，后面又声明美国对击落中国气球不会道歉，也不会也不会还给你们。那再表示美国与中国无意冷战啊，希望继续保持良好的互动。美国动作实在在很多方面啊，已经做得非常足够了。 但是问题是你在前台跳这么多舞，有没有人跟你伴舞呢？有没有人跟你做对手呢？我们看到的是，中国方面最终还是冷处理，并没有随之起舞，也没有很多的一些回馈。无论你讲什么，中国大概就是几单单几个字就带过了，也没打算继续跟进这些话题。这种外交情况啊，美国在近代的外交历史上啊，是几乎没有在其他国家遇到的类型。 为什么呢？因为二战之后的美国之强大，是他想对付谁，他就可以对付谁，没有任何国家可以不随着美国的起舞。而我们过去前两年的视频里面有提到，美国式的谈判啊，在我们的中美贸易战跟特朗普总统系列的专题里面就提过，美国式的谈判呢，通常比较偏向两种模式，一种就是重金的利诱，给你利益啊，很多很多的美元去买你；第二种就是极限施压。 一般来说啊，商业上美国走的是第一种，比如像谷歌、像微软，它不断的去并购，不断的去买下它所有的对手，这叫重金的去利用。那你买掉之后，你就没办法发展，对不对？所以啊，这个一般来讲，在美国做商业法律的律师啊，那是很赚钱的一个职业跟跟业务。而在外交上面呢，美国大部分所采取的都是极限施压，啊，就是让你逼不得已，你一定要去同意他的做法，而。 比较特例是什么？美国比较特例就是像川普总统，就是特朗普，他的特色就是在反过来了，怎么样呢？他是在商业上常常给人家极限施压，在施政上用重金去利诱，啊，这是特朗普总统比较不一样的地方。举个例说明哈，比如说过去我们特朗普总统收购了一个具有历史价值意义的地产，原本答应好他要好好保存，无论是房子或是内部的百年家具，很有价值的，那房子也会被当成富豪的俱乐部。 那这个地产呢，原本的管理者是不愿意卖给川普老先生的，因为他希望是被好好的私人化的保存，而不是把它变成一个富豪俱乐部，这样不是玷污了他这个历史的地建筑的一个文化气息了吗？结果川普老先生呢，就直接跟他讲，是说我已经把你前面的土地都买下来了，你不卖我没关系，我把你前面的地都买下来了。 而且我告诉你，我要来去盖什么？我要盖一个一大堆的满山遍野的廉价住宅。我要活生生的在你面前营造新一代的贫民窟，让你原本的湖岸美景全部都看到都是都是那些就平民他们所住的地方。你这些所有的文化就就完全就没有了。就这个消息传出去啊，原本的管理者是没抓你要盖你就盖，但是呢，传出去之后啊。 整个地产的价格就大跌，没有人希望他买到的东西前面就是一大片贫民窟，对不对？不赏心不悦目嘛，是不是？贫穷是你家的事，你不要碍着我的眼嘛，对不对？那原来这个地产它价值就喊价至少都是两千万美元，两千万美元哦。后来川普老先生呢就把这消息放出去之后，地产不断的跌价。他后来啊只用七百万美元他就买到了，但是谁知道川普老先生呢？他一取到地产之后。 就把里面的百年家具全部高价卖掉，然后再低价换来一批仿的家具。他卖掉的家具啊，又让川普老先生大赚了一笔，好像也是赚了一两百万的美元。等于他用更低的价格买到这个地产，当然他最后也是大肆的装潢，也花了七百万美元。但是七百万加七百万，他也不过一千四百万美元。但是他原来的价值是两千万美元，对不对？那所以说他就用极限施压去告诉你是说你不服从我，我就要伤害你的极限施压的状况。 而这个地产是不是老师自己虚构的？呃，这个地产不是老师虚构的，也不是老师湖州的，啊，也不是故事书里面写的。这个地产就是人称现在的海湖庄园这个地方。这个地方啊，还接待过中国中国的习近平先生跟日本的首相安倍晋三。而这个重金利诱啊，反过来用在他们的施政上面，就是川普老先生的浦发现金，对不对？我们在二零二零年的看到 free money，哎，只要是你只要是个人会呼吸，栽在美国上的。 啊，不用公民都可以，你都可以拿到这一笔钱，所以说这个大家都知道了。川普老先生他是不按牌理出牌，才能够让他在二零一六年的时候啊，赢希拉里，赢得他猝不及防。但是美国的外交主轴啊，除了特朗普老先生这个特例之外啊，他还是以极限施压为主，也就是在谈判重大议题之前啊，先把外交的空间压缩到了极限，然后再进行了谈判，把然后谈判的时候再把之前我把你压缩到极限的东西变成筹码。 然后再回到原本的空间，再让一点点步，那形成了什么？我本来什么都不给你的，现在我愿意大幅让，跟以前一样。然后呢，我最多再多让一点点，但是你要付出给我的要更多，对不对？那我就可以换到用原来的状况，我换到了重大的让步的利益。简单来说啊，这个美国的极限施压，他演出的是什么样的戏码了？演出就是我要跟你谈之前，我先向你前进三步。 把你逼到墙角之后，我再退两步，哎，看起来我是不是很友好？我让步了，但是实际上我更往前一步。他得到的东西是你的全部，因为你被他逼到墙角过，你觉得可以喘息，那么为了回复到可以喘息的空间，所以说我就要，我就愿意让出更多。而这种状况以近期来看，就如同我们之前所提到的流量气球、台湾问题或是他们的一个四方晶片联盟。 还有高科技限缩的问题，这些都可以算是极限施压的一些手段。每次要去布林肯要访台之的访呢，布林肯要去访中国之前，一直放出这些的消息。为什么？因为他就是要做出极限施压。而这个东西啊，其实还有很多层面的，不是只有这方面的层面。但是在这个状况之下，在这个状况之下，我们可以发现，现在按照我们的今年是一个刚刚过完年的时候啊，虽然这个时候被时间所追打。 并不是中国，中国科技发展的确现在是被斩断，这个是很现实的情况。但是要因此陷入了科技或是发展上的衰退，这个并不会发生，最多只有停滞，而不会发生的衰退。说到底，根本的原因还是因为中国自己已经有能力制造成熟制成的晶片，这个我们之前一直讨论过。而这些对于中国大力发展汽车工业，那是绰绰有余的事情。 就像我们之前一直在跟大家所说明的，高端的晶片，例如三纳米的晶片，或是这更更往上了两纳米的晶片，它最主要是用在高端手机 CPU 或是人工智能，还有晶绘图晶片上面使用是最为主要的项目。而这些商品的利润是非常非常非常之高的，但是它却不是最重要的，尤其它并不是民生必需品。为什么老师这么说呢？哎，老师有人就觉得老师你这样讲不对。 现在手机是每一个人都需要的，对不对？一个人手上不止一只，有人手上就好几只手机。你怎么说手机不重要了？大家都需要东西，就是很重要啊。还有现在 AI 绘图不是红透半边天了吗？对不对？AI 发展现在是如火如荼，你怎么说它不重要呢？这个原因很简单，因为人类社会所需要的不外乎六件事情，那是哪六件事情呢？那就是食衣住行娱乐。 这六件事情里面，手机跟 AI 绘图最多排上末两名，加上最后一名的乐，就是图个乐。再就是育教育，教育也是可以通过 AI 的啊，这个是很重要的。所以老师一直跟各位讲，AI 有些像 Chat GPT 或是一些 AI 绘图，你要尽量的去使用，非常常用它，你要跟它非常熟悉，以后演变出各种的变化的时候，你才能够熟能生巧，这个是非常重要的。各位千万。 不要小看这些看起来很呆板的，像智障型 AI、人工智障一样的这些东西，它是很重要的。记得，这真的是很重要的东西。那再多一点，像教育老师刚才提到你要去学习它啊，未来的一些小朋友可能都要学习这些东西，所以它也是可以透过 AI 的。但是教育这件事情，它是百年树人的项目，它不会因为三五年没有高端晶片的使用，然后这个国家的教育就停滞。 这基本上是不可能的事情。而手机，我们不用最高阶的，如果我们用了中阶的手机，啊，例如用到像什么呢？我们举个例子，大家都比较清楚的，我们不要说用到 i 十三、i 十四，我们就给他说，你用了 i 七左右的 iPhone 七左右的手机，事实上，面对我们生活所需要的各种功能，它已经是绰绰有余的事情了。那么，这个需求已经不是必要的时候，它的重要性重要性啊，就会大幅的降低。 那么反过来说，中国现在正在大力发展的是新能源的汽车，也就是电动汽车，以及晶片研发的突破，那就是排在第四名的十一柱型的型，以及第五名的玉。但是这个晶片的研发，虽然摆在第五名，但是没有人敢说中国五年之内不能突破技术的限制，研发出自己的光刻机之外。 他甚至有没有可能，他在五年之内研发出新一代的半导体材料？你换了材料，那么很抱歉，你现在的制程跟它高科技又是要换的另外一套了，完全不一样的光景了。比如说碳基晶片之类等等的，这个没有任何专家敢斩钉截铁的说中国不可能研发出来。你说今年研发了出来，我不相信。但是五年之内呢，这个可能性还是很高的，因为一个已经进展到七纳米的工业最强国。 工业最强国，这是很重要的关键，代表他们的工业实力是非常强大的。而晶片工业，它虽然是高科技，但它也是叫做高科技工业啊，它最终它还是工业。而凭借了这个基础，花五年不能够大幅进展到高科技的自产自销吗？那如果你不能达到，可能比达到还要困难。为什么？因为做晶片这个事情，然后那你让你可以自产自销，可以让再变成国产啊，成本降低这件事情。 代表了这件事情是非常有利润的事情，而且是它有非常大，几乎全世界都没有什么人可以竞争的一个超级大蓝海的市场空间。中国的商人不可能不去全力的去研发，无论是华为还是其他的啊，或者是小米，他们不可能不全力的研发这些有利益的事情。各位要知道一件事情，晶片这个东西，只要中国能够做出了，无论是弯道超车或是新材料研发出来。 那么等于它就可以无视于台积电的科技限制，也无视于中那美国的的科技的卡脖子的问题，它就可以自产自销，就像没有人去怀疑哦，那个义乌里面出产的这些商品，它可以卖到全世界。那么当中国有一天它自产自销它的高阶晶片的时候，那么整个半导体跟高科技世界的商业，他们会整个翻盘过来。 因为中国永远是价格的破坏者，它有强大的工业力的时候，在它手上的东西没有一个东西是不可以低价销售的。而当中国可以自产自销的时候，那么一带一路的所有国家，他们都可以蒙受到这些晶片低价而且快速的技术外流，让他们国家快速发展的一个很重要的契机。各位，这个一定要去知道这件事情。为什么这件事情是非常重要的？因为各位要知道。 当一个当这些比较落后的国家他们要做发展的时候，他们要大量的建设，大量的建设通常很容易带来大量的污染，尤其是这些重工业或是石油这些东西的消耗。那么，当这个中国有高端的晶片，那他们可以包含了新能源的设备，无论电动汽车、电动的怪手哦、电动的挖掘机、电动的一些起重机，如果都这些技术都不断的透过晶片的研发而大量的提升它的效能，甚至它的一个。 增长的空间，那么这些国家在发展的时候，它就可以用绿能来去做发展他们国家的基础，那么它就可以少走了中国那一段先建设后环保的状况。各位懂老师的意思吗？中国很多地方，它是在发展的过程之中造成重大的一个污染，而现在中国还将必须反过来去清理他们之前所留下的这些污染，因为这些是发展的代价。 那当中国如果有资产制造晶片的能力的时候，那这个东西在其他国家就会广受欢迎，而且价格那肯定是现在腰斩，啊，绝对是现在腰斩以下的价格。但那个时候，那你说台台湾台积电还有什么样的一个，还有还有多少的竞争的实力？各位懂老师的意思吗？所以说，在这个高利益之下，无论是什么状况，好，中国一定会全力的去研发，因为只要一突破这个，那几乎已经进入了。 无人之境的市场当然，中国有没有这五年？那那大部分人应该不会去否定说中国还绝对有这五年的时间去研发，这个是肯定的。但是美国的国债问题，刚才讲到了，即使过了这个六月，然他们通过了，对不对？我们相信美国一定有这个智慧，两党不会因为恶斗让美国的金融资金融的债性整个崩盘吧？我相信是不会啊。美国毕竟他们还是一个有人文素养跟这个对外一致对外这个想法。 你把国家搞烂了，那么以后谁当家不都很难了吗？所以说，这举债上限最终它应该还是会通过的，对不对？但是问题是你这个六月通过了，两年之后，无论谁当总统，又会再面对到一次举债上限达标的问题。无论是谁，哪怕是拜登总统，或者是特朗普总统，你要重新回国了。谁当总统，你都会在两年之后又面对到债务达标的上限。 那为什么下一次的债务危机会来的这么快，而且又是可以预测到的时间呢？这个你不用去算命，也不用看星象，也不用看什么奇门遁甲。美国的债台高筑，跟欠高利贷一样，过几年又得还了本金跟利息，又得再借更多的钱来还这个旧债。 所以美国没有选择，只能要求中国不要继续抛售美国公债，以及看能不能延缓兑现它已经到期的公债。因为你要还，你还不出来，这个事情暴露在国际上，那完蛋的事情。而现在只有中国在抛售公债，其他国家继续稳这死命抱着美国公债嘛。我们前几个礼拜有讲过这个事情，但是很多人跟老师，有些朋友少部分友跟老师讲。 <laughs> 那不可能了，有中国这傻子才会做这些事情。大家都很喜欢美债，大家都一定要去把握了美债。没有，现在很多国家也不断的跟随脚跟随中国的脚步，要开始试出啊。跟我讲，试出跟中国的抛售是不一样的，他们是用试出这些美债啊加到这个市场上。那试出意思就是说我本来就没有多少，所以说呢，我试出我我拿出来卖，那我的也数量也没有多少。 但是当这个数量没有多少，又是很多国家一起做这件事情的时候，那么它就会变成大事情。各位懂老师的意思吗？所以在这个状况对美国来说，它有没有在五年的时间还足以跟中国搞坚坚并清野、科技清零的政策，这个是有困难的。各位，你不要想说老师讲的是危言耸听，好像是说你是怎样中国一定强，然后呢美国一定衰，不是。各位，我们一定要用最中立的眼光去看待这件世界发展的历史。 包含了，包含了。我们在上周一还是上周二，我们就有听到巴菲特、华伦巴菲特他卖掉百分之八十六台积电的 ADR 的持有。为什么？各位，你觉得为什么？为什么他才持有一季的时间，然后他就把它卖掉？巴菲特他的投资的策略我们都知道，他认为只要一档股票不能持有十年，那他就不是一个值得投资的股票。言犹在耳。 台积电 ADR，它的投资一季，一季而已，它几乎是几乎是已经把它抛售掉。有没有赚钱？有赚钱。但是如果真的是我们上看都是八百块、一千块的台积电，它为什么 <laughs> 在这个低价的时候只赚了一点蝇头小利，它就要把它给全部抛售了？所以这里面我们就可以看到一件事情，就是说台积电它现在的危机是比较大的。为什么？因为第一个，台海危机。 是不是很？现在最近可能又要发生比较重大的问题，而商人的钱，尤其是这种顶级资本家，他们所得到的消息绝对是比我们快上太多太多太多了。我们知道都是发生之后，我们反过去推敲，对不对？我们当这个事后诸葛，是不是能预测的人并不并不是并不是很多啊？因为这个消息是封闭的，你只有权力者才能得到的事情，对不对？像老师，我也只能假设、推测、臆测或是推算。 对不对？但是他们不是，他们是铁打实打实的知道这个事情会发生，那个事情会发生，对不对？所以在这个状况之下，巴菲特他抛售台积电，那意思就是台积电未来可会短时间之内，你可能一年或两年之内，他会遇到比较大重大的一个问题，无论是台海战争，或是中国突然研发出了什么新材料的一个晶片，无论碳基或什么基都好，对不对？肯德基也好，是不是？它就研发出来，那么这对台积电就变成毁灭性的打击。 再来就是现在的现在在释放安全晶片联盟的状况之下，我们也印证了我们过去几个月前、去年之前我们所预测到的事情。美国把台积电挖到了美国之后，它并不能够创造出相对的利润，除非台积电整厂搬过去，台湾没有台积电了，那这才有利益。当台湾没有台积电的时候，啊，第一个台湾经济几乎垮台。 这个是很正常的事情，因为它整个供应链不会只有台积电一家公司被挖走，但当那个时候到的时候，全部的供应链都得跟着走，因为他们是供应链。各位懂老师意思吗？整串的产业都得跟着走。那么在那个时候，你台湾至少掉百分之三十的 GDP，掉百分之三十啊！你跟乌克兰打仗是没有什么两样的。各位懂老师意思吗？那你真的把台湾的高科技整场整个供应链搬到美国去，那等于我们变乌克兰战争中的状况是一样的。 我们几乎已经是寸草不生的经济发展，那等于说这些高科技它也不会在台湾有些资资本投资，因为原来有几百亿上千亿的资本投资也会消失了。为什么？因为它所有东西都跑到美国去，全跑到美国去了。那好到谁？好到了韩国。因为你到了美国，那你下一个对手一定是韩国跟日本。日本不要讲，但韩国就变成美国的对手。但在那个变对手之前，在变之前，那是不是韩国就已经取得市场份额跟美国分庭抗礼？因为韩国的良率百分之二十。 那美国虽然良率很高，问题是到美国了，你的成本也变高了，利润也降低了，是不是？在这个状况之下，那么中国如果又研发出来，那是不是就等于美国、韩国跟日本全部都会出大问题？而且这个东西也不用说，老师在瞎猜会这会不会成功？除了刚刚我们提到了巴菲特已经卖掉百分之八十六台积电 ADR 的持有之外，各位要知道，苹果它也在裁员，苹果它也在裁员跟砍单。 这个礼拜，如果各位有注意到我们的股市、台湾股市上的新闻，就有听到哦，台湾的整个供应链啊，被某一个高科技的厂去砍单，所以是说很多公司一连串都开始砍单。那当然没有人去明讲它是苹果，对不对？ <laughs> 但是既然能够砍三纳米的订单，那基本上应该除了苹果，应该没有其他人可以砍这个单了吧？因为其他人不会有人有这个需求下这个单。那 苹果砍单了，影响到我们台湾的整个资本投资，整个这些供应链的所有一切的订单。那请问一下，我们今年到年底之前的经济是不是已经岌岌可危了？各位懂老师的意思吗？说很多事情啊，我们看到现在很多人说，哎，股市什么时候会跌？你在看跌之前，你要看到的是老师担心的事情，不是它跌一阵子或跌两三千点，甚至也不是跌五六千点的事情。老师担心的是整个经济不知道什么时候会崩溃。你资金一旦崩溃的时候，你放在。 投资市场里面的钱，你可能是寸草不生。各位，你一定要懂老师的意思。为什么一直要叫你们是说你杠杆一定要放低，最好是实仓投资？那至少你还有，真的是发生了经济危机，你还有渣可以拿回来。但是如果你是融资融券加大杠杆，你连渣都没有。各位，懂老师的意思吗？更更何况，更何况，如果到时候到时候真的发生这些类似的事情了，那你投资市场里面钱也拿不出来。 的状况是有这个机会，有机会不是一定会发生，所以说为什么投资现金最重要？如果你有闲钱，而且十年可以不用动的一些资产，那你可以买黄金。记得老师讲的，不是叫你投资黄金，而是把现金变成黄金。黄金是很好脱手的一个硬货币啊，无论在什么之后，它都很好脱手，因为它是一个有需求的一个贵金属，它是有需求，而且它不能被创造出来，它只能被消耗，跟钻石不一样，钻石可以创造。 但是黄金几千年来的炼金术师，包含道家的道道老道士，都想做炼金术，哪一个成功了？每一个都把吃了签，然后去死去死了，对不对？所以在这个状况之下，我们应该要战胜恐惧的事情是你手上的货币是不是够多？当然，有些人说放银行会不会不见？银行还不至于不见，但是呢，你还是要准备一点现金，而且现金一定是二零二三年，甚至是二零二四年的上半年都是绝对。 绝对肯定，钢定钻石定都是必须要保存的最佳投资。不要告诉我你的投资技巧有多高，很多事情不是你技术好不好的问题。而且上个礼拜讲过了，技术再好，波段下面埋的都是技术好的人。为什么？因为你进场啊，你花钱了，那为什么不坑你了？懂老师的意思吗？经济大恐慌的前一刻，那叫做大融井。 无论是香港还是美国，还是日本还是韩国，在整个经济崩盘之前的前一分钟，都叫做融景，一分钟的时间就可以猪羊变色，老母鸡变天鹅，懂老师的意思吗？所以这个关这个东西啊，对我们的状况是很重要的，而且包含了台湾地区，比如有一些做风力发电的一些设备厂商啊。老师今天在海外，所以说不方便找不方便去找那个那个测资公司的名字，那也不要讲人家的名字比较好了。 就是他做风力发电的或一些高科技的设备的，他们已经撤资离开台湾，原因是为了什么？因为他们认为台湾的这个区域的局势是并不稳定的。而你各位要知道，外资他们要撤资，他们不是当做游戏，他不是说我今天把钱汇进来跟汇出去这么简单。他们在台湾的投资要撤资，整个公司撤回去，代表他之前所投资的这些东西都有可能回不了本，我就整个打包回去。 打包回去意思是什么？代表我不要继续亏下去了。说为什么企业要裁员？我裁员的原因是因为丢了他们，留开掉他们比我留下他们还来得有利，所以说我裁员。慧多老师意思嘛？这些看到这些的裁员风，或是撤资，或是整整的一些的资本的持有的变化，这里面都暗透了非常重要的玄机。 并不是只有我们在想，是说啊，房价一直没有下来，或者是你物价一直涨，或是你整个东西股市一直还是很稳定。哦，老有人说老师上个月所谈的那个多头空头一起杀，哎，这不是横盘整理嘛？废话，你后面看当然是横盘整理。你在场里面的时候，你只是被杀那个。各位懂老师意思吗？所以你要你要你要什么格局去看这件事情的时候，它就变得什么样子？如果你是当天去投资的，你看到下个看到这这个礼拜下杀了一千点。 下个月你可能你你觉得他什么时候回来？不知道，可能回来，可能不回来，对不对？有些人啊追空啊追空就就涨，涨了他追涨又变空了，这根本就是很短的时间的事情。位东老师也知道，所以很多事情并不是说我们事后看的啊就是这么肯定的事情，而是是说我们用格局去看，我们要先看局势，再看未来。填空题的问题，好吗？哦，这个这是非常重要的事情啊。那我们看一下各位什么问题啊？如果没有这个问题的话，我们今天可能就在此结束。 好吧，不然的话真的是我觉得各位听的太辛苦了。大家好，不好意思，我今天这一直一直在那个在卡哈。呃，财经的班厂也可以做到。呃，今年买长期保险合适吗？保险它是有在保险公司的说保险实绝对合适的，什么时候都该买保险。 各位要知道，老师如果在中国我突然出掉，我等一下出去买晚餐被车撞死了，金林老师要发财了，他至少可以拿两千万台币，对不对？所以说呢，我都我出来之前都会把保单交给他，这要么我我人回来，要么我钱回来，两个人一定拿到一个。 <laughs> 这是老师跟他一次真的跟他讲，我把保险单放的位置都告诉他了，对不对？我其他的存款都没多少钱，对不对？那没有钱的东西，但是我人没回来，就很多钱会回来。 <laughs> 所以说人家说，哎，你跟金老师为什么不不一起出国？ 但小孩子成年之后，为什么？因为我们总两个人总要有一个在台湾准备收钱嘛，那 <laughs> 一个没回来，另一个就发财了，是不是？啊，这个保险是确实买都很重要了，好吗？没有强势啊，买黄金哈都可以了，你可以这么讲，你就就去做好吧。买黄金等于买实物黄金啊，也是，呃，黄金也可以买台湾，像我们的一些台湾有些银行，比如说台湾银行有卖的黄金存折，这个也是可以买，因为它的它的那个火耗啊利差会比较小一点，那是比较好的。 要打仗了吗？老师觉得快了哈，就就反正二零二四年的前五年跟后五年嘛，老师都觉得快，每天都是有一天多多一天，有少一天是少一天，正常的。黄金要买条块了啊，买金黄金。老师刚才讲的黄金买条块，不要买首饰。老师在那个在哎，好糟糕，我说这什么时候讲？好像是流月总论里面讲，对不对？啊，这很重要的事情。觉得老师收台是用经济收台，实体战一定是实体战啊！你经济收台有个毛用啊？你没有把军队开到台开到沿海，不会投降的啦。 这是一定的事情好吗？哦，哈哈，金老师，哈哈，下礼拜直播正常吗？下礼拜直播还是正常的哈，我们直播都是正常，我连过年都大年初六都直播，我还有什么不正常？我在上海都直播了，是吧？老师认为有声书的市场是否有商机？你要看你是怎么去做的啊，这个不能单纯有声书这三个字去讲。有声书的东西啊，你要看你是故事形态的，还是你是贩卖知识的啊？贩卖知识的，你随时随地都有这个，说都有都有这个市场。 那但你你讲故事的，那你就要变成变成节目形态。所以你单纯只是有声书啊，其实除非你别人品牌很硬啊，不然的话它的压力是比较大的。你就变成你可以参考什么呢？有声书这个东西啊，你可以参考中国的中国的中国的有声书，比如说他们的起点小说啊等等之类的，有他念小说给你听的这个东西，它还是有一定的市场。哎，不要说什么我的我我父亲啊，啊我家那那个大老头， <laughs> 我是老头大老头。 哎，他都是听的有声书，说它是有市场，但是你不能用一般的、一般过去的有声书市场来看，哦，这个是差很多的，好吗？老师涂口红了没有吧？那灯光的关系，好吗？老师在浦东，老在浦东啊？我在上海哪家全全季酒店？没有，我在那个如家系列的如家系列酒店里面哦，不是在不是在那个四季酒店，我在如家系列的，如家系列比较便宜， <laughs> 是不是？有了，我做合一了啊，合一比你是如家系列的高一点了。 但是也没有高很多了哈。那个老师在住的地方都挑中档的，太低的大概我会怕不干净，那个那个床单被套我会过敏，所以我还是挑中档。高端的我是住不起哦。像那个不要说老师在的地方很很偏了，我是住在陆家嘴，过去就是浦东了，哎过去就是那个那个上海上海外滩的了，对不对？我这边其实我楼梯打开就看到上海外滩了。那为什么我一来有人说老师你拍不应该拍烧烤摊呢？ 黑漆麻乌的，哪站点在哪里？为什么去盖东方明珠呢？我又不是游客，游客来看的好不好？我不是游客，好吗？好，这个是很重要的哈，日子怎么过下去？好，日子怎么过下去？一步一步走，好好做好你该做的事情。大环境我们可以预测，但是人生的道路，自己的道路，其实这个是我们要去努力的啊，好不好？那我看还有什么要不要讲？不然我们今天看你大家一直卡位，我觉得大家很辛苦， <laughs> 是不是这样？ 呃，那我们最后我们稍微提一下哦，稍微提一下就好，好不好？我们现在看到中美的气球上的争议啊，它是已经变成难以为继的烂戏，因为美国一直希望制造一些话题跟纠纷出来，然后让中国来逼死中国，看能不能进入谈判啊，把这个国际上的的民生跟事情呢来化解，然后由美国出来说，好了，没事了，我原谅他，我原谅中国了，然后呢，我们要达成新的协议，那世界可以放心，中国还是愿意追随美国的。 他们一直希望营造这个气氛，为什么？因为你要对选民交代。各位不要忘记了，光阴似箭，岁月如梭，时间又来到了二零二三年，再过一年不到的时间，台湾要选举了。那美国也要接近在一年半了以后，也要开始进行大选。在这光阴似箭、岁月如梭的日子，我们需要注意的就是选举是一个口号战。 选举的狗，选举的这些证件永远不需要被兑现，因为百姓也不记得你讲过什么，他只知道你之前给他们什么样的印象。印象是什么？你是一个强悍的领导者，你可以逼死所有来犯的敌人，哪怕是你不认识的敌人，都能够屈服在你的脚下。问题是，即使中国屈服了，那也是屈服在美国政府的脚下，也不会出现在你美国人民的脚下。但是问题就是，很多事情是伟大不掉的事情，意思就是你曾经讲过这句话。 啊，说中国是最大的敌人，那在之后你要说中国变成变回你的朋友，这个几率高不高呢？这个几率还是会有的。为什么？比如像日本，日本之前美国就说日本一定要消灭，来恢复我们这个世界大战里面的和平。但现在日本是美国最好的亲属，我们要讲亲属，为什么说亲属呢？因为这已经不是小老弟的等级，那已经是儿子的等级，你知道吧？说到这样的状况之下。 哦，中美有没有可能哪一天就和解？可以，但是必须通过战争，不然你要说他和解，他他他的他的选举要怎么选？除非真的选举真的是他发现一个惊天霹雳的东西，或者中国真的是已经超出到像当时中国研发原子弹一样，对不对？啊，我说我要研发原子弹，没有人全全世界没有人相信，结果两天之后，哎，两周两周之后中国试爆成功，像这种状况，那美国就会妥协。各位懂老师意思吗？ 在之前的美国怎么样碾压中国人，是因为中国你是一个新成立的中华人民共和国，别人没，别人都不知道你到底有多少实力，觉得你是又老又穷的一个新国家，你大概可能跟那个孟加拉差不多的等级而已，可能孟加拉还比你好一点。那这个时候你说我绝对不会使用对其他国家使用核子、对原子弹或核子弹的时候，别人只会哄堂大笑。 你连毛都没有，你跟我讲你不要使用，对不对？就像老师哦，我绝对我发誓我绝对不会去炒地皮，我不会去炒不动产，那人家也不会信我啊，对不对？我没有，我连自己的房子都没买，你还说我去去跟你讲说，哦，我发誓我不会去炒地皮，对不对？没有意义啊，是不是？我根本就没有东西，我怎么怎么宣誓呢？对不对？那但是中国它就有可能重演之前哦这些研发原子弹的状况哦，它可能两周之后就突然哎就爆出什么样的新闻，这都是。 在过去的历史上有发生过的事情，我们对于这样子的经验就必须去理解跟记得曾经有这样的经历。那未来在研判我们的走势的时候，就可能会发生，也就包含这次的中国一直不跟美国有太多的互动，除了气球的争议之外，也包含了中国去造菲律宾的船舰，这个船舰用镭射光激光去造菲律宾的船舰这件事情，然后还促使了怎么样呢？让菲律宾去跟美国进行了什么？ 结成了联合的军演，问题是这个联合军演啊，其实这个在新闻媒体上闹的是比较大，似乎是要菲律宾要跟美国去靠拢了。但是实际上，这个美国跟菲律宾的联合军演啊，已经是跟中国跟俄罗斯联合军演一样，几乎已经是例行公事，就是变成它是一个长期去使用的东西，它并不是一个很特殊的一个状况。但是它这次需要被去应用，为什么？因为菲律宾也可以找到一个说啊，我现在军演代表是说我不是靠中国，但是呢？ 我也没有说要靠你美国，啊，就包含了包小马可斯，他访完那个中国之后回去把他亲美的国防部长换掉，换一个比较中立的国防部长是一样的意思。在这个状况之下，啊，美国想要营造出来南北绞杀中国的一个策略，其实或许也只是样板戏，大家互相走一个龙套。日本他一直说他希望哦美国提供他做核武的条件，但是美国他真的会给日本核武吗？喊归喊。 教归教，但是不能给你核武的原料。为什么这这么说呢？因为日本毕竟是一个强悍民族性的国家。今天日本就是毁在两颗原子弹炸来炸去都开花的时代。那你给他的核武之后，难道日本不会反过来完全不听美国的教诲了吗？对不对？美国爹就变成美国儿子了，有没有这个可能？有核武的国家又是有一个很强烈民族性的国家，而且他们的种族又不像印度。 哦，很多种不同的印度人，一个印度里面有五十多种印度语，对不对？日本就一个大和民族，而且排外性很强。那这样子的一个国家，你给他核武之后，那以后他会不会再买美债？几乎都不去理你了。我军事上我已经自给自足了。那当然，我大和民族不能被当被占领国家。都已经几十年过去了，成枯成芝麻烂谷子的时候的事情了。我为什么还要继续听你是说我是被你占领的国家？什么国语我都不听了。为什么因为老子现在有核武？ 就跟金小胖一样，对不对？我有没有核武你们不知道，但是你们现在只能假设我有核武。那我有核武状况之下，你想跟我指手画脚，你就要掂量掂量啊，这个是不是应该的事情？也包含了南韩这次也想要核武，所以他再次的、再一次的，啊，不是第一次，是再一次的把这个北韩宣布成为敌人。但是真的会打起来吗？各位，南北韩你要打起来几率是微乎其微的低。为什么？因为他们都是朝鲜族的，你让他打起来。 这个机会是非常低，他们宁愿一起打日本，也不会他们两个先站起来。每一个国家的民族性，我们要先去了解，从他们文化去着手，那我们才能够说，哎，他们的模式是这样，所以他们未来的的步调是这样。这也是了解，把每一个国家他们的民族性变成一个 marketing 的时候，我们就可以研判国际局势啊，或是研判我们各个生命中所有遇到人事物啊，都可以比较精准。各位懂老师的意思吧？好不好？ 那我们这稍微谈一下，在后面的乌尔之战，我们可能就比较难谈了，因为在谈第一个超过哈，这个这个这个时间一定会超过，好吗？那回放应该是没有什么问题的，好吗？呃，老师，今蔡英文今年要去美国国会演讲，我怎么看？我觉得不大好看啊。第一个，他是要卸任的总统；第二个，他这样子会犯了中国大陆的红线啊，所以说他最后能不能成型，那跟李登辉总统去康奈尔母校去演讲是不一样的。 李登辉那个时候去可以去总统，他可以先去美国康奈尔大学去演讲，那是因为台海危机，而且美国占了绝对的优势，美国有绝对军事优势，所以说李登辉总统他去美国康奈尔大学演讲这件事情，老师那时候还是一个少少年家，对不对？我还是一个年轻小伙子的时候，这个时候他那个那个是可以去，他是几乎是美国给中共一个下马威。 我许我许许你一个中国与否，那个是我龙心大悦或与否的事情。今天朕不高兴，我就可以让台湾变成一个你的对手的国家。但是现在不是啊，现在如果你让蔡英文总统踏入了美国的土地，而不是只有过境，那这个可能就会踩到中国现在的红线。过去也是红线，但他没办法，对不对？一退再退，国国力不如人，你要怎么办？但现在再去，那总统都不在了，那你刚好过来，总统总好刚好流亡，那不是顺理成章的一个剧本吗？ 是不是这个就变成一个很危险、很危险的事情，好吗？呃，老师在上海疫情状况如何？中共对疫情有何作为？我告诉你，你在台湾如果认为中国他现在风控很严格的，那就真的就是可能只有三明治会认为中国现在民不聊生。我排烧烤，我昨我你知道，我光排烧烤，我半夜十二点去排烧烤，我都排半个小时，戴口罩的人不多。 我说真的，戴口罩人不多。老师今天早上还经过了那个抽检站啊，那个 PCR 核酸检测站也没人排队，对不对？也没有人管你戴不戴口罩。但是大家好像都蛮自觉，都有戴口罩，是不是？当然戴了口罩，然后口罩拿下来还是继续吐口痰。等于说戴不戴也不是很重要。但是疫情基本上中国是几乎看不到影子了啊。除了戴口罩这件事情证明它曾经有这个疫情存在之外啊，基本上它没有什么太大的一个问题存在了，好吗？ 呃，差不多讲完了哈，要离开的可以离开了， <laughs> 因为时间讲不够了哈。中美之间陷入焦灼，再过三四年就有明确的结果了。其实不用三四年，我觉得你要先过完今年啊，这两年之内就一定要结果，因为美国要大选，台湾也要大选，这两年之内的的变化会很大，尤其是今年变化会很大。图像与天卡，呃，生意正常哈。那没法，我们要结束了，好吗？东南亚地区影响大吗？不大，东南亚地区影响不大啊。比较需要注意的只有菲律宾，因为菲律宾它控制南海。 啊，菲律宾以外的地方其实影响不大，而且东南那东协的地方，东协的地方啊是未来世界发展的重点，所以说你要发展下一个很好发展蓝海市场，东协跟跟非洲啊一定是很重要的。你现在一一门心削尖脑袋往欧美的时代已经过去了，各位老师非常不建议你把你的小孩削尖脑袋往欧美去送。 这个已经不是这个时代了，好吗？虽然你可能觉得，哎，胡说八道，那个白皮肤永远比黄皮肤跟其他皮肤人强，对，没有错。老师这个年代是这样，没有错。那老师这个年代是这样，没有错，真的是这样啊。那个黄种人就是地上的泥，呃，白种是天上的云，不一样，云泥之分。但是未来的日子，你的小孩如果现在已经高中了，你根本就不需要太急着把他往国外去送。你能够的话，让他去东南亚，甚至去去马来西亚大学、新机场或新加坡去就读，我都觉得是一个比去送到欧美更好的地方。 除非你有真的是到麻省理工学院这个地方，不然的话，其实你送到马来西亚大学都很优秀，你不要小看马来西亚大学啊，人家还是很优秀的，好吗？去马来西亚大学或者新加坡念大学，这些都是非常好的地方啊，不用去执着说上欧美，那个时代已经过去了，好吗？真的要发展的地方是在东协，是在亚洲，好，这个地方是一定会验证的东西，这个老师敢打包票，一定会验证的东西，好吗？ 读稿机行吗？老师是读稿机吗？读稿机，读稿机，老师是读稿机吗？我不是读稿机啊！ <laughs> 哦，来哦，那如果大家没什么问题的话，哈，那我们今天的直播不好意思哈，今天感觉很卡，因为这个国际漫游它还是有它的一个限制在。那可不可以不看国际漫游也不行哈，那个我没梯子，所以说我只能国际漫游。那感谢各位今天的收看，下周日啊，老师会回到台湾，我们继续的进行正常一点的直播。 而这周三，老师也会正常的更新，哦，不会开天窗。我虽然在还在中国，但是我不会开天窗。为什么呢？我节目已经录好、后置好，已经上传完成了。礼拜三准点一到，它就会公开了。 <laughs> 我做事情不会拖拖到那个没办法的事情，好吧？放心，好不好？感谢各位今天的收看，我是陈老师，感谢您今天不不嫌弃的来参加我们的直播，我们下周见。